пилка сама, сама, присама дешева. Це нам недавно заказували 2200, да? 2250. 2250. Єдине, що я поставив на неї свій цепок. Горішки пособираємо потом. Горішки потом пособираємо. Їх багато, дивіться скільки. же, друзі, зараз привезли КАМАЗ. Оце все КАМАЗ, один КАМАЗ дров. Привезли КАМАЗ дров. Ось у мене хороший пеньок для м'яса. Може підкинуть? Оцей хороший пеньочок у мене виходить для рубки м'яса. Ну його укоротить. Також ось та ще лучше, ну він просто покоротше буде. Ось. Ну, Просто що невисокий. І також ось оце. Ось взагалі шикарно положив. Окей, Так що в мене вже тепер всі будуть пеньки для м'яса дубові. Всі будуть дубові. Один поставимо тут, де зимній, зимня бойня. Один поставимо в літню бойню і один поставимо на дворі, де той тополі стоїть. Оце КАМАЗ дров. Ну дров немало, да, на самом деле. Но і е, Ми платили за КАМАЗ дров 13500. А ми помним, ціна була ще і 9, і 10, і 11, але ми не брали. Ну, там хай позже, позже, а потім кинулися, воно вже 13500. І ми взяли за 13500 КАМАЗ дуба і вже чули, що таке як уже 15, і 15500 і 16. 18. А? І 17. І 17 тисяч КАМАЗ дубової дров. Тобто так. А про що я казав? А, напишіть у кого, які ціни на дубові дрова. Жар хороший, да? А Та жар було. хороший. Та ну вони сухі, за те, що дуже сухі. В основному, ось покажу, в основному сухе все. Все сухе. Ну попадається десь е, ясен, от ясен. Він такий більш біліший. А це все коричневе, це все дуб. І дуб видно, що в основному в основному ну, пиляєш дуб, ну сухий весь сухий. Ну це вже більш таке сиріше все. Насчет бензопили кому треба, в мене номера телефону нема, бо я знайшов в інтернеті, заказав і мені прислали і все. Тобто там шукайте вже. Ну воно ж без названня, без нічого. Це шина вже моя. А ця без названня. Ну, Мінськ, МТЗ, МБП 600. Покажи. Якщо кому інтересно глянете. Ну, вона сама дешева, я думаю, її там не сильно покупають, бо вона не внуша довір'я. Ну ось я вам показав на практиці. Зараз ще на більшій покажу практику. Ти, мабуть, на два. Бо на три буде дуже маленька. Оце хороші дрова на них рубати, да? і низенькі, такі і здорові. Це перша китайська. А в мене є ще зараз є, вона тут лежить. Ось така. Партнер. Ну це стара, я її брав лет 5-6 назад оцю по-моєму, лет 5 или 6, или даже може і більше. І пиляє по цей день, все взагалі з неї вопросів нема. Ну як, цього я не пиляв, ну взагалі пиляє вона. Тут треба поміняти цепок і эту, і шину, бо ми з Сашком розбирали сарай, пиляли там гвозді, все, ну коротше, уретали і шину, і цепок. А так все работает. Ось, скільки год і скільки камазів дров вона перепиляла, це взагалі дуже багато. І також у нас є газ, є газовий дома котел, є дров'яний. І ми вже не знаю скільки год топимо зимою тільки дровами. У нас газ є, і котел є газовий, і отоплення, і отоплення нам світ не треба, у нас отоплення сделаны, разуплонка сделана, воно и без света работает четко. Ну и стоять насосы. Если там морозы уже 15-20, то мы включаем насосы. А так ми і навіть не включаємо. І топимо тільки дровами, тому що від дров більше ефект, тепліше, в хаті якось, в домі якось уютніше набагато. Ну то і все так. Бо я показую, той год дрова, і цей год, от у вас газу нема там. Нам газ є, <laughs> тільки він нам особо і не... Ну так, газову печку включаємо, їсти варимо. А так особо ми не, не Він поганий, горить погано, тому більше щочок мотиляє, ніж діло на самом деле. Більше нам подобається підходи дровами. І, кстати, оце КАМАЗ з дров. Е, примерно плюс-мінус хватить на зиму. Якщо зима буде затяжна, то Може чуть-чуть треба буде чимось другим підтопити. Ну, в принципі, КАМАЗа хватає. Ну, скажімо так, 4 КАМАЗа, отак я скажу, на 3 зими. Це щоб уже так із ізбитком. 4 КАМАЗа, 3 зими. Ну, отак Це щоб уже наверняка. Ну а так, оце такі діла, друзі. Зараз підемо, ну, тут вже, мабуть, не йтимемо, я те розпилюю, де під ангар тому що вже треба там місто розчищати. Ми вже все убрали, осталось тільки ж горіх обрати і вже треба монтувати то те, то все, то п'яте, то десяте. Ну такий канторський ошийок. Жар не дуже якраз такий, що не швидко, щоб хорошо пропекло все. Всем пока. Ася, кажи пока. Вон, всім пока и до свидания.